bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Alors aujourd'hui on va parler de porosité. Tout d'abord qu'est-ce que c'est la porosité est la capacité du cheveu à absorber et à retenir l'hydratation. Et celle-ci est déterminée par le degré d'ouverture des écailles ou cuticules des cheveux qui représentent leur couche externe. Donc plus les cuticules des cheveux seront ouverts, plus vous aurez une forte porosité. Comment connaître sa porosité Il n'y a rien de plus facile. Il vous suffit dans un premier temps de vous laver les cheveux puis de les faire sécher à l'air libre sans rajouter aucun produit. Puis, fois sec, vous arrachez un ou deux cheveux que vous plongez dans un verre d'eau. Euh, personnellement, j'utilise de l'eau du robinet pour me laver les cheveux, donc quand j'ai fait mon test, j'ai utilisé un verre rempli d'eau du robinet. Après 5 à 10 minutes, vous observez. Si vos cheveux sont toujours en train de flotter, vous avez une faible porosité. S'ils ont légèrement coulé, vous avez une porosité normale ou moyenne. S'ils sont tout au fond du verre, vous avez une forte porosité. Il est important de connaître sa porosité car les cheveux n'ont pas les mêmes besoins selon qu'ils ont une porosité forte, moyenne ou faible. Connaître la vôtre vous aidera à établir la routine la plus adaptée à vos cheveux. On va donc commencer avec les faibles porosités. Comme vous pouvez le voir sur l'image, lorsque vous avez une faible porosité, les écailles de vos cheveux sont totalement fermées. Euh, ce qui implique qu'il est difficile de faire pénétrer tout ce qui est soin ou hydratation en général. Si vous êtes dans ce cas, il faut intégrer dans votre routine de la chaleur douce. Donc euh, qu'est-ce que j'entends par chaleur douce Ça va être si vous vous lavez les cheveux, utilisez plutôt de l'eau légèrement chaude. Euh, si vous avez un bonnet chauffant au moment de faire votre soin, utilisez-le. Sinon, utilisez un bonnet en plastique avec une serviette chaude par-dessus car la vapeur que ça va créer va ouvrir les écailles des cheveux donc les soins seront absorbés plus facilement. Il vous faut aussi intégrer des produits de type basique. Je sais que j'ai dit le contraire dans mon avant-dernière vidéo et je m'en excuse. Si j'ai dit ça, c'est parce qu'il y a deux ans, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur tout ce qui était porosité, etc., je suis tombée sur un article. Alors, en toute honnêteté, je ne saurais pas vous dire si c'est moi qui ai mal compris ou bien si c'était réellement ça qui était dit dans l'article. Mais deux ans, j'avais cru comprendre qu'il fallait utiliser des produits de type acide. Je réalise maintenant que c'était une grosse erreur parce que les produits de type basique permettent d'ouvrir les cuticules. Donc encore une fois de faire pénétrer les produits plus facilement. Euh, cependant moi je continuerai avec la même routine parce que comme je vous ai déjà dit c'est ce qui marche le plus pour moi. Tout ce que je pense changer c'est avant d'hydrater mes cheveux je vaporiserai un petit peu d'eau minérale mélangée à du bicarbonate de soude et je verrai effectivement si ça change quelque chose à ma routine. Les cheveux de faible porosité sont également très sensibles aux protéines et c'est parce que les protéines agissent en venant combler et renforcer les espaces entre les cuticules. Or, ayant déjà les cuticules très serrées, ceux-ci vont juste venir durcir encore plus la fibre capillaire et vous aurez donc l'impression d'avoir les cheveux beaucoup plus secs et beaucoup plus durs à manier. Ce qu'il vous faut, c'est surtout privilégier les soins hydratants et éventuellement faire des masques protéinés une fois toutes les 6 semaines, voire plus, selon vos besoins. Lorsque vous avez une porosité moyenne ou normale, vous avez énormément de chance parce que vous n'avez pas besoin de faire attention à tout ce qui est pH, etc. Apporter de la chaleur et tout. Même si apporter de la chaleur douce, c'est toujours un plus. Tout ce que vous avez à faire, c'est surtout de veiller à maintenir un bon équilibre entre hydratation et protéines et avoir une bonne routine en utilisant seulement des produits qui vous réussissent à vous. Pour finir, lorsque vous avez une forte porosité, les écailles de vos cheveux sont totalement ouvertes l'hydratation rentre super facilement, le problème est qu'elle ressort tout aussi facilement. Donc lorsque vous avez des cheveux très poreux, ce qu'il vous faut c'est utiliser beaucoup de produits acides qui vont venir refermer les cuticules de vos cheveux, utiliser des huiles lourdes ou des beurres pour sceller l'hydratation afin de maintenir le plus possible l'hydratation à l'intérieur du cheveux et faire énormément de soins protéinés car comme je disais tout à l'heure, les protéines vont venir combler et renforcer les espaces en cuticules et donc renforcer votre tige capillaire. D'autant plus vrai car les cheveux très poreux sont plus sujets à ce qu'on appelle la fatigue donc la fatigue hygrale, c'est l'affaiblissement du cheveu dû à un mouvement répété de contraction et de relâchement. Et ça touche beaucoup plus les filles aux cheveux naturels ou texlacés que les filles aux cheveux défrisés. quand le cheveu est en contact d'humidité, celui-ci se gonfle et se détend sous le poids de l'eau. Une fois qu'il sèche, il reprend sa forme initiale et ce mouvement répété de yo-yo a tendance à affaiblir énormément la tige capillaire. Alors savoir si vos cheveux sont touchés par la fatigue hygrale, est beaucoup plus compliqué lorsque vous avez les cheveux défrisés. Mais si vous avez les cheveux déclassés ou naturels, vous remarquerez que vos cheveux ne shrink plus autant qu'ils sont tout mous et qu'ils cassent facilement. Enfin, je tenais à vous dire que la, porosité de vos cheveux n'est pas statique. Elle évolue avec le temps et généralement, plus vous faites de traitements chimiques, donc déprisage, coloration, décoloration, ou que vous utilisez beaucoup de chaleur, donc de type euh, sèche cheveux, fer à lisser, faire à boucler, vos cheveux s'abîment et plus votre porosité augmente. C'est vrai qu'on peut naturellement avoir les cheveux poreux, mais en général, c'est souvent le signe que les cheveux sont abîmés. Dans ce cas-là, je vous invite à faire plus de traitements protéinés. J'espère avoir couvert toutes vos interrogations par rapport à la porosité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à me laisser un petit pouce en l'air. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles.